A kozím je gurtu vadí na kozím je gurtu vadí jenom to, že sedím po každý. Na kozím je gurtu vadí na kozím je gurtu vadí jenom to, že nejde umejt. To pitomý víčko, jenom to, že nejde umejt. To pitomý víčko. Na kozím jogurtu vadím jenom to, že na kozím jogurtu vadím jenom to, na kozím jogurtu vadím jenom to, že si a ještě vadím na kozím jogurtu, a ještě vadím na kozím jogurtu, že nejde umejt to plechový víčko.